endi farzand bilan otani orasida qarzdorlik masalasi bo'ladimi desa bo'ladi ya'ni ota farzandidan qarz olsa olgan qarzini qaytarib berish kerak xuddi shuningdek farzand ham otadan qarz olgan bo'lsa uni qaytarib berish kerak kechib yuborsa o'zlarining shaxsiy masalasi lekin ularning ikkalasini mulki alohida bo'lganligi uchun qarzdorlik ham ularning orasida sobit bo'laveradi vallohu alam bissavob